だがそれは俺がやることだ は墨になるがよい了解前線情報より集中浄化 我ら貴様ごときに関わっておる暇などないわ これ以上あやつを野放しにしては大回転に支障をきたす上位悪鬼不滅鉄柱 の室に侵入者りなんだこれは <laughs> それは神民より捧げられし魂から生まれたマントラよまさしく魂を天へと導く船というわけじゃふざけた真似を 船団をここまで追い詰めるとはなぜじゃお主なぜここまで強くなった <laughs> 原始極まる肉弾戦をこのわしが受けると本気で思うておったか歓迎せよアスラ なくして勝利なし手だものが幅を利かせた時代はとうに終わったのだ 力がそれを支えておる待てというに何とてこの世からゴーマを滅するために戦ってきたのじゃろうそれが間もなく叶おうというのだ大回転がなされればもはや誰も犠牲になることなどないそう 世界はブリトラの脅威より解放され永遠の楽道世界の話は聞き飽きたやめ ルトゥラ奴が気になるか心配はいらぬ殺したとて死ぬ玉ではあるまいそれでこそ我が求めた相手よハハハハハハハハハ ルルを倒したアスラ次に現れたのはかつて死と仰いでいた男ボーナスアスラはカルロとの戦いで傷んだ肉体を休めながらボーナスと昔を語らうそれがほんのひとときの休息だとしても